આવી નવી નવી વાર્તાઓ અને અભિનય ગીતો સૌથી પહેલા જોવા માટે એને અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને જે બાજુમાં નાનકડી ઘંટી હોય ને એને દબાવવાનું ના ભૂલતા ટાઈમ ટાઈમ તની પેસ્ટ કરે છે આનું મસ્ત ચાકા જેવો ગીત રંગીલા રંગીલા રંગીલા પતંગિયા ઓહો હો હા હા હા રંગીલા પતંગિયા આકાશમાં ઓળતા હાથમાં ન આવતા આકાશમાં ઓળતા ને ન આવતા પકડવા જાઉં તો ઉડી ઉડી જાતા પકડવા જાઉં તો ઉડી ઉડી જાતા માનું મારું મોહી લેતા એક રંગીલા રંગીલા રંગીલા રંગીલા પતંગિયા ઓહો tangiya baagone baaki chama rambane avata dolavi dolavi thakvi e nakata mana maru hi letta e rangila rangila rangila patangiya oho ho ha ha ha rangila patangiya gikuru